Okay. Mm, I won't go there. Okay. I will not go there. Alongo ye muntu azadde abalongo. Okay. Mm. Anti era. Mm. Kakati wazadde abalongo ki kitubulire what is behind na longo. Bye natafuna budde bwe defending. Mm. Yenga olusi abo mukyamu. Mm. Mwa bachala musobya kodi. Kuba buli kimu munenya basajja. Mm. Mm. Olinga defending muyimbi muno. Muyimbi munnange. Mazene nkitegeera bulungi okay. nyo. kati nima nti emwanyi zange noŋŋaano zitunda mhm. tolanga liba jogo ejogo eryamaanyi nyenyenyenyi eryamaanyi sigwa ayina okuba bannange ababazi b'amateeka ate nammwe muleme kutulowozesa temwasoma mm. nye bwe naaba neetaga mulimu bapromota abategeera tubamanyi so nga ate naabejjako waya nabo tukolaki nji nyabo osiibye otya munnaye nasiibye bulungi mm. mpozigwe munange gyowe gyendi mm. tuli mu ramadhan mulimu ramadhan mm. mm. kikyoyinza okugamba abasiraamu nti mugumiikirize <laughs> akawooka emmere tekabakolaki tekabatawaanya <laughs> nga muganda wange omu gwekatawaanya ennyo nina mukwano gwange asiiba naye mu bugubi obw'enjawulo naye ate ngaokusiiba nze kyenkumanyiko nti tolina kulaga njala jalesera okuba ekuluma naye weesiiga akazigo bulungi novaayo nga gwita luma si haja ti siwekiri wekirina oba eh. ngaonyirira mm. mhm. mm. naye mugumiikirize ah, mukama ajabbawe omukisa muganda wekyoyo gwobadde ogamba eh. tomumanyi <laughs> batulale tulina muvidiyo wetwalaolibaaba eh, ah, wange ate oliba mukulu waffe ye enjala emuluma ku saa munaana neleeta omusujja ogw'amaanyi aawe mukulu wange si we ngamba eh, eh, naye nga kikyoyinza omugamba ye kale mm, abantu babeera n'obulwadde ebya ddala mm. nga tasobola mm. naye enkolagana gyalina ne katonda kyekikulu manyi tubikubiramu olwali oluusi naye ate nga ge mazima ge mazima mm. okay abantu basanyuse banaye twawulidde naalongo mm. naalongo abantu ne bagamba tu jagogo gwata <clears throat> tugenda mm, kumala mm, mm. balongo kiki kyekiddako naalongo ye muntu azadde abalongo okay mm. anti era mm. kakati wazadde abalongo kiki tubuulire what is behind naalongo by the end simala balongo uh ah, -uh. Ah. bonna bonna baba baana seri ebyo nti ate simanyi simanyi mulebi byemuwemulira abantu mumala balungu uh-huh. <laughs> nonono fe ebiwaffe tebiriyo tobikkirizamu singa obazaala era singa mbazaala mbatwala mu caki caki ya kristo nabasabira i mean omusumba n'abasabira ah, ne bakula ne bababatiza mm-hmm. sebimanyo nempulira bagamba muno bwotabamala mu ngeri eri eri tradition babaako kye bakkola tewali ne taata wange saalongo by the way mm. naye ye yaŋŋamba tewali kyeyakola yakola nga nze kyovaolaba nti nange kyenjogedde ku lwokuba kyenayiga mm. mm. tosobola batwala mu traditional nsooka nembuuza ki ekiriyo buba wemula n'enyimba ezigenderako gwe kenyini oziwulira n'okukwata ku mutwe eh. kati enyimba ezisiibulula ezo Mm. nsisola ziteeka wakati w'abaana bange tubulire naalongo kyekiri behind naalongonaalongo luyimba buyimba evaibu eh. vaibu yajja oluyimba olundudde nalo banga dene banga dene no myaka nga musanvu eyo mhm. mm, mm, ndudde nalwo so ninda omanye ennyimba obeera nazo n'otayiminga nti ndutere mu kaseera ki nduteere wano nduteere wali nduteere wano so nalowooza nti kyekino ekyadde ekiseera ekituufu okubateeramu naalongo mm. abantu baabadde batandisa obbisala nti omuyimbi david otalo yazaddeyazaddeyo abalongo enaalongo era ekulisa naalongo mm, awananasinga nabazadde era gwandibadde mukisa gw'amaanyi kubanza abaana abaana sibalinako obuzibu mm. ate mbalabirira eh. <laughs> kyogamba lyabatabalabirira abantu bangi babasobola okubeera nga tobalaba mm. ne waffe mukyalo waliyo omusajja mm. talabira abaana nenanabaana bembadde eh, nabo ebbanga nga ddene nga bakitaabwe tebabafaako mm. nga nze mbalabi tebamanyira kumanya abaana ne bakula ne basoma bakitaabwe baliyo banywa mwenge kiva kuki naye lukyalo soka otubuulireko oli muyimbi hmm. kiva kuki abayimbi ensangi zino okuvaayo ne babakuba mumawulirebayimbi mm. bokka lwaku abayimbi babeera popula nti webaogera kakantu katono <laughs> ate emindi egisinga abayimbi tebagala kuwuliriza saidi ndala bwe bawulirizaeyo ono gwe bamanyi balowooza nti kyekyo kyokakyoka oluusi natafuna budde bwe difendinga hmm. naye ngaoluusi siyaba omukyamu hmm. mwe abakyala musobyako ddi oba buli kimu munenya abasajja Hmm. olinga defendinga muyimbi muno muyimbi munnange omumanyi ye gwe ŋŋamba bw'oba nga gwogamba gwe ŋŋamba ayinza okuba talina problem hmm. oba sekyayinza okuba nga agirina kubanga nze nawuddeko sayidi emu lugambo munne si mu lugambo kuva ku ye hmm. ng'agamba mbu mbu yamusanga ate ne munne omulala kati takakasa oba wuwe oba siwuwe so nze ndowooza enkola eyo enkadde yavaawo nsobola otwala omwana ku dini muzulu obawo mm. toli muzadde ayagala kubeera eyo abatono nnyo gye bali naye batono nnyo mm. abeera eyo nga musanyufu ngaomwana waabonaabona mm. batono nnyo ok naye kikyasenya ensangi zinaabayimbi kikyakakati bazadde bangi nnyo abaana babaleese nga basajja bakulu ne bamukyusa ekika ne bamulaga omulala ne bakola ki ngaomusajja yali talabirira baana oba si ekyo uh, mbadde njagala kugamba ki abasajja bangi abakuze nga tebaagala bazadde baabwe nze mbeera njogera n'abaana bulijjo mm. nomubuuza mami we ali atya badaddiwonze edadi simwagala bikibiki teyatulabirira teyakola bwati so tebivudde wa tebigize kati mm. gwakuze kati okutuuka ku seeribeera ngaolaba ensobi bwe zityo mu nsi mm, ekyo kyoyinza okugamba bamaama b'eggwanga abavaayo nze nkwita kweswaza n'avaayo n'ayogera n'ebyomunda yansanga wano yankola kino yankola bwati mm, kintu kyandibadde kituufu osirikira ebyama ah, kubanga bagamba ebyomunju tebitottolwa byomunju biba byamunju musobola okubimaliriza mwe mwekka na mwekka nga tewali kwetagula kunene ate rumemba musobola okwekyawa leero nkeera ne tubalaba nga tutijja kyobulaffe tetwagala kuteekayo nnyo byaffe mm. mhm. ok tudde katono kayimba naalongo wataddemu fiiru ya olina engeri gye wakoze vidiyo n'oteekamu abantu embalaasi twalabye ebintu awo kikyowabadde oyagala okugjayo oh, ayinga frima kati eno eh, esinze nkola vidiyo mm. akola vidiyo ye bwawulira oluyimba fil gyafunye mm. gyakuwa bwogisemba nga mugenda n'ekyo so mm. ng notone ni george basiima ekyo balaba nti kyekyo ate ovu ekikinyuma okulaba vidiyo eri attractive ogitunuulako noyagala oddemu ogirabeko onoddamu ogirabeko twava eri mu mbuzi ebitooma etujja paka mu mbalaasi kogenda okuddako okulonkinga kuba amaanyi mangi Mmm. Ejo changi wakati wange ne bafanzi bange. Mm. So, nenga nze siro nchinga limba lumu. Chai no kuteekako. Mm. Teekeko, teekeko. Au tulaba ate ekiddako mukama katonda kyana baleesa. Oteekeko, teekeko. Mhm. Mm Bado tugambe togenda kukolera ku pressure. nedda mwampulira mm. bubi nabagamba mm. ngenda tandika nga apukaming mpuzi nga <laughs> tojcovid eh, eh? eh, wewatusumulula nti ngenda kubeera nga sipowa mm. mbadde mundowooza nti kyengezaako okukola mhm. obadde osiiba nzesisiba mu nsiibo yammwe amba eyammwera eyaffe nsiibayo nsiibayo nayeffe weosiiba tolina kugenda ngaogamba abantu nasiibye pozi mhm. tetutumanya nakumanya kiki obadde osiiba nze ate nsiba gye nsiba sisiiba nti sisiiba muwogo hmm. waliwo bannaffe azuula kyatayagala kulya nagamba mbunze nasiibye amayuuni si ensiba gye nsiiba ekitegeeza easta gwe talinawekwatirako lwaki simanya nti mbadde mmanyi easta ogigendamu ngaomaze osiiba mm. e, e, e, ensiiba yabali bannaffe abakatuliki Eh, bebagenda eyo oba n'abaprotestant mm. eh, nayeffe okusiiba okwaffe ekisooka towamatuka wamatusa eri nosiiba olina okubaako okwegayirira kokola eri katonda so si period nti etuuka butuusi nensiiba nsobola otandika enca nsobola otandika luli nsobola otandika essaawa yonayona gyempulira nti nwanidde okusiiba mm. nonsonyiwa hajati nema wange musiraamu mhm. mm. kati bino byenkugamba naye mbimugamba mm. naye nambuulira ebibye mm. etulemereryanawo wakati mm. Mm-hmm. kati fe yensiba yaffe born again christians easter sunday tuli ku popopo david lutalo misa kisemakula papa mori nantume King Saha, mm, Kazibwe Kapo, Rasta Wire Mukabia, Banange, Freddy Seremba, the hair is yonna perfect. Tugenda kubeera bangi ku Easter Sunday ku popopo. endonga ekaabe ebyaffe si byakugezesa bugezesa hmm. tukubira ddala ddala ekintu ekiki ekituufu hmm. then easter monday <laughs> evumbe mu kavumba kavumba agenda kunyoka evumbe david utalo jose camilion um, bebekul misa kisemakula spice dayana banange rasta mukabya tumweyongeze uh, fred seremba mm, kazibwe kapo banaidhahe azi yonna yonna mm. ya yeah, ekyuma jeje okay. abantu mm. batandika okulanga abantu ne batabayo lineup yo nga mpanvu nnyo bannange bonnabanaup eh, yaffe nze ababeera nange abajja mu show zaffe batumanyi mm. kibeera reya nnyo nnyo nnyo nnyo ngaomuyimbi yalwadde oba nga yafunye obuzibu obw'amaanyi obutaba ku show yange mm. kubanga nze kyekinkuumye nti bwe mba nze ntegese abayimbi bonna bonna babaawo Eh, banyini bifo banneesiga bayimbi bannange tukwatagana mukwatagana ennungi tewali gwe nteka ku kipande nga tetumaze kutegeeragana nga tewali kukwatagana kuli kwamaanyi mm. ani yabitegese byombi ebivulwa ebyo uh, management yaffe yategese hmm. mm. mwayitiddeko eri mu npa muba promoters aba baagala okusooka ofuna consentmaze nenkitegeera bulungi nnyo kati nima ntya emwanyi zange noŋŋaano zitunda mm-hmm. tolanga liba jogo ejogo eryamaanyi mm-hmm. eryamaanyi eh, nyini musiri gwemmwanyi mm. si ayina okugaana okugaana ozitunda wabula ye yalina okugaana okutunda nti nze sijja kutunda mwanyi zange ŋŋenda kulinda sizoni ejje mala okunoga embirabira mhm. ndyoke nkole ki si gwalina okuba bannange ababazi b'amateeka ate nammwe muleme kutulowozesa temwasoma mm. mm. togenda gendayo basaba lukusa gwe weetegekedde bintu byo ne managementi yo yesu <laughs> <laughs> Neda totuvuga speed. <laughs> Bo be bavuga speed mm. banange. Mm. Bo be balina okunsaba nga bagenda okuntegeka. Mm. Mm -hmm. Ne tukanya oba ne tutakanya. Okay. Si nze ngenda obasaba. Mm. Okuba okuntegeka. Nze saagala bantegeka at this particular time. Mm. Nyiwe naba neetaga mulimu ba promoter abategeera. Tubamanyi. So ng'ate n'abejjako waya nabo tukola ki? Tubamu owange. Okay. Mm, ngenda mukubuulira no nga tetuvudde kumbonamba <laughs> kuwa elisiti kati so tebakulinda eh. tebakulinda nti ogenda kubasaba olukusa ogenda kuyisita wato I'm not going to go there. Okay. Mm, I won't go there. Okay. I will not go there. Eno eh, luzungu yogedde. Mhm. Bale kabu manjagala. Mhm. Njagala mm-hmm. bategere bulungi. Mhm. Mm. Njitogena genda yo mm. sasa. kati yista tubulire bitandika sawa meka criteria e, cha bantu ze babajja bantu cha batalina kujja ista a ah, a ah, fesho ya feteba mu teri mu bintu byonna isho ye kwembera sho na daladala nga nchirina mu mutwe mm? mm. sho amateeka gabeerako ne artist gwengenda okolagana naye mm. era kyovula nonda abo bemmanyi nti bapafominga bulungi kuki kusho tebagenda kuwemula tebagenda mm. kukola kiso leeta omwana wo noleta mukaddewo ah ekavumba kuva kumacha mm. eh kuba abayimbi banji nyo kuva kumacha tutandike endongo lanchi oli wadde mbogirira awo buli kimu buli kimu wa ekiri mm. then eh, easter, easter sunday olumala okulya emmere saawa musanvu olumala okusaba genda bugenzi kucha abasiraamu tugenda ba musaumu tetugenda bawemula bannaye tetugenda hmm. kuwemula nti tugenda basiibulula nedda hmm. get serious mulema kulowoozesa abantu eri abantu abagamba music mubi music abamukola be bamufuula omubi mm-hmm. kuba katonda tasobola kubeera nga yatonda ekintu nga kibi eh? Mm. Eh, katonda kati awumubanga krediti eh, ya katonda abagiwa sitaani nti yatonda music sitaani tatondanga ku music naye ababeera abamukolamu ffe mm. ffe tuleetera either okuba omubi oba omulungi mm. oyimba nga owemula abantu nojjamu engoye ku stagi nonookunamira abantu then oyambako stani okay awo wenkubuuliza mm. omukyala shakira shakira mm. anaabeerayo naye banaye mu bivulu ebyo buli ali ku kipande wakubeerayoatali ku kipandeokyayimba naye noshakira takola kolabo bannan naye kati okyayimba naye mu shoozo siwatha hairs ya nga akuwerekeddeko buwerekezi eh, bwaba mperekeddeko era nze enyambalayo ngimubuulira naye anjulira mm. eh, nemuga maama akubaamumalaoyo yangwangako obutyo eh, <laughs> kati naye nga yagamba mbu abantu bayimbira byemwagala naye gwe ogiraba otya enyambala ye yeyesaana okulinnyaano gwaffe tujja mumubuulira nga tetuli ku mpewo kyetwagala akyuse si wano mm. si wano hmm. ojja mubuulira nguze wabbali eh, tujja mubuulira nga tuvudde ku tv ku mpewo ok ekisemba abayimbi bawanise amayumba bawanise buli kimu gwotulagako ddi ku bintu byo bannange oba gwe twagala bitulaga hmm, siri muntu wa bintu byakweragaalaga ebyo byakola kisiri siri bannange abo bansingako manyi ojja n'okola ebintu n'ogamba banna obasinzeeko nangaawo bansingako so mm. Mm, siri muntu wakulagalaga bintu byemba nkozeewo mm. naalongo bakasangewo abantu babulire nga jagogukwata mpola naalongo nze wo ku youtube bannange mwenna mwenna mwenna bafanzi gye muli musubscribinge ku chano yange eya youtube youtube tukiwanike tukiwanike bannange naalongo gyali ku youtube naalongo waali wonna wonna gwebuuza bubuuza naalongo david lutalo ajja kuba omufuna wonna wooli subscribe to my youtube channel yonna yonna gyoli olabe naalongo n'ebirala byonna byona byetteekako bisobola okuwa notifications nga tubitaddeko thank you so much